Gran part dels anys 80 i 90, les socialdemocràcies majoritàries van acceptar que el model de desenvolupament natural era el neoliberal, amb un grau menor que les dretes, segur, amb una major sensibilitat social, social-liberalisme, també, però que en realitat el mercat, i el mercat tal com es pensa pel neoliberalisme, era el model natural d'actuació i de desenvolupament. La socialdemocràcia com a tal, la socialdemocràcia majoritària, va fracassar. I hem d'acceptar que un nou moment històric ens han canviat totes les preguntes i per tant haurem de buscar, i aquesta també és una feina del debat del nou espai polític, aquestes noves respostes.